Je m'appelle Aïchetou Babou. J'habite au Sénégal dans la région de Tambacounda. Mon histoire parle autour des cours que j'ai suivis sur l'énergie propre à un coût abordable. Dans ma localité, on est exposé au soleil 12 mois sur 12. Ce dernier n'est pas utilisé pour rétablir le déséquilibre électrique. Beaucoup de personnes sont privées d'électricité à cause des manques de moyens financiers pour apporter plus de soutien aux personnes qui n'y ont pas accès, on a pensé à transformer l'énergie solaire en énergie électrique. De là, on a décidé d'équiper les familles en panneaux solaires avec l'appui de la centrale électrique en collaboration avec la Sénélec et le soutien gouvernemental. Ces panneaux pourront servir à électrifier les zones enclavées sans utiliser des gaz carboniques. Pour y parvenir, des techniciens, mais aussi des jeunes comme moi de ma localité et d'autres horizons, ayant subi la formation sur l'installation des panneaux solaires, ont été mobilisés. Ce n'était pas facile de faire les montages et les installations, car on manquait parfois de matériel ou on rencontrait des problèmes techniques. Avec l'appui des techniciens, on a pu installer des panneaux dans différentes zones, comme ceux sur la route de la Sogas et dans des villages. Les résultats rendent les familles autosuffisantes. Ainsi, l'accès à l'électricité sera plus facile et on pourra économiser sur les factures électriques. Cela est rendu possible grâce à une réduction des prix des panneaux, une aide gouvernementale et des ONG.